मलाई किचन रुममा अर्को चाहिँ खायो हुन्छ मेरो प्यारी बहिनीको जे चिज नै मिठो हुन्छ भने खाएको नि खान्छु खानु खानु मेरो भाग्ने खानु तपाईँको भाग्ने खानु अनि झन् मोटाउनु अनि हात्ती जात्रो हुनु थाहा छ तिमीलाई के तिमीलाई मैले मन्दिरमा भेटाएर लिएर आएको सायद तिमी उता मन्दिरमै भएको भए यस्तो खाना यस्तो लुगा लाउनै पाउँदैन थियौ होला होस् खाऊ बहिनी खाऊ Man kann aber. Mami! Sorry. टमाटर हेर्नै नहुने रहेछ नि त के हो के हो आज बस स्ट्यान्डमा एकजना मान्छेले जिस्काएर आँट्यो ए ए एकछिन तिमीलाई जिस्काएको साटो के त पागल दिमाग नभएको हुनुपर्छ साँच्चै हो के तिमी यस्तै नराम्रो छ तिमीलाई हेर्दै मान्छेहरू भागा जस्तो छ अर्को मान्छे हो Cheers. Cheers. आज एकजना केटीले देखेको क्या बाल छ यार के हो त्यस्तो दामी छ र डस्ट कुरै नगर यार यस्तो बाल त्यसो भए त हामीलाई नि मिलाइदिनु पर्यो नि डस्ट कहिले भेटाउने ताने भेटौँला नि कुनै दिन ओके हेलो म्याडम यता नि mừng nào nhớ đó Stupid fellow हो हो मेकअप गर गर मेकअप गरेन भनेर तिमी चुरेर जस्तो देखिन्छौ अझ राम्रोसँग गर है Oh, ano, kita nagpataw. Kaya astis ka lang kita lang ni Patay Aja. तिम्रो पाए कस्तो मन पर्यो आचिममा गएर त एकखेस दिन्छु यसले आज त केटा लाप्टी गर्यो म के गरौँ के अरे बहिनीको माया लाग्दैन त्यहाँ खुरु खुरु भोलि मसँग हिँड्नु अन्त केटालाई ठेगानमा राखिदिनु त्यसले आज मेरो हात समात्यो मलाई कस्तो डर लागिरहेछ भए के गरौँ अनि धेरै नसोच के के हुन्न अनि म कहीँ जान्न है मलाई आएर भनिदिइसक्यो मेरो आफ्नै काम छ मलाई आए पो यदि मलाई के भयो भने कहिले काहीँ त सिरियस हुने गर खाली जिस्केर मात्र हुन्छ हेर तैँले एक दिन नराम्रोसँग पछुटाउँछस् के भयो है अनि भाउजू सन्चै त त्यो आज मेरो बेच्चा टान्डियो त्यस्तो पो त्यो केटीलाई यहाँ लिएर आएर हामीले जाने त्यसलाई अनि त्यसपछि त खुसी हुन्छ सलानी डेरानु बदला पुरा हुन्छ हुन्छ लसुन आणि कुजाली तर पहिला तो जा ना तो जा बस तो जा ओके ला कर जा पटाउ के आस्ते जिस्का भयो के गरौँ अनि धेरै नसोच के के हुन्न यो मेरो बहिनी हो